ကြောပြတခုရှိတယ်။ဘာကြောပြလိုက်ရမလဲ။ခဏခဏခဏခဏမမမကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်။ Okay ကျွန်တော်ရေအဲ့လားဆိုသဘောပေါက်လိုက်တော့ကျွန်တော်လေ။ Okay ပါ။အာတကယ်။အာဘာကြောင့်ပြောနေလဲဒီတော့ဒီမကိုင်မကြီး ညမညမစကင်ဘရိုမသိဘူးမလားဘရိုတော့မသိဘူးမလားမင်းညညတနာကြီးခွဲလီယိုမစကင်လက်ပြီးဘန်းကို surprise ခဲ့တာမသိဘူးမလားမသိကြအောင်မင်းညအိတ်နေကြရမလားရှင်တို့မင်းညအိတ်နေကြရမလားမင်းညတော့ကလေည7နာရီလောက်ကြီး pass stream တနာရီခွဲလောက်ကြီးမှာလီယိုမစကင်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘန်းကို APYS နဲ့ AP စကင် village စကင် give လိုက်တာရှင်တို့မသိဘူးမလားရှင်တို့မသိဘူးမလားရှင်တို့မသိဘူးလားကျမမင်းညတော့ကျမဘန်းကိုအမ်းတာလေ စိတ်ငြိမ်ဦးလို့မင်္ဂလာပါလီယိုမဘန်းနဲ့ဟိုဘက်ပါလီယိုမဘန်းနဲ့တော့ကျေးဇူးပြုရတော့လီယိုမဘန်းပါကိုကိုကိုကိုကိုကိုလို့ခေါ်ပြီးတော့အဝါတောင်းပြရဲအော်โอเคပါကြောက်ဝေးကြောက်ဝေးပြီးတော့ပေးပေးပါပန်းလိုက်အာဘာပန်းလဲဗလန်တီနာဝမ်ဝမ်ဝမ်ကိုင်းပါလားအန်ဂျလာကိုင်းမလေးဝမ်ဝမ်ဘာဖြစ်လို့ဝမ်ဝမ်ဘာဖြစ်ဘလာပန်းလိုက်မယ်ဘလာပန်းအဲ့လိုပန်းလိုက် မင်းညတကယ်တော့မင်းညတကယ်တော့မင်းညညတနာရီလောက်ကြီးတရင်တို့ထားကြည့်တော့ဟုတ်ပါမသိလိုက်ဘူးမူးစရာမင်းညညတနာရီလောက်ကြီးညတနာရီခွန်တနာရီခွန်နေပြီလီယိုမစကင်လှည့်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝလီယိုမစကင်လှည့်ပြီးတော့ screen ထဲမှာပဲ surprise give လိုက်တာည7နာရီလောက်ကြီးမှဒီလိုထဆွဲတာမင်းညအာလုံးဝ surprise give လိုက်တာမင်းညကျွန်တော် tele give တဲ့စကင်နဲ့ကျမ်းပြီဒီတာကြီးအသေးအသေးရှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြားတယ် ကြားနေရမသိရမဟုတ်ဘူးဒီမှာတကယ်တော့ဒိုင်မွန်9000ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကအဲ့ဒါကိုပစ်စိန်ကမနေ့က stream လာကြည့်ရင်အဲ့ဒါဒိုင်မွန်အေးအေးအာကျမတို့ Robi ကျမတို့ Robi ကျွန်တော်ငိုလိုက်တော့ငိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ငိုလိုက်တော့ကျမတို့သွားရည်ကျမတို့ကျမတို့အချိန်ကြာရောက်လာပြီနေရဒီလိုမျိုးမနေ့ကဒီလိုဆော့အောင်မအောင်နွားကဘန်အားဆိုတာတကယ်ဘန်လားနောက်နောက်တကယ်တကယ်ဘန်လား တန်ချစ်စတိုက်ပန်းလားအိုးမနေ့ကမနေ့က street အမျိုးစကင်ကိုတန်းပြီး surprise ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းငါတို့ရေ roll ပါမယ်ဆိုတော့မှလီယိုမဘန်းလိုက်ဟို Angela ဘန်းလိုက်နဲ့တိုင်နေပတ်တာဘန်းလီယိုမရရင်တော့ဒါပေမဲ့ Angela ဘန်းတော့နော်ဘေးอืมဟုတ်ပါပန်ကလေးကိုလာကြည့်ခိုင်းရမယ်ဒီ like ကိုမေးတန်တာ okay ပါအဘာပြပြပါတာကာကြီးကိုပဲอืมပေးတာပေါ့အဘာကိုအဘာ your team is picking okay ပါအဘာ really okay ပါ bro STV ဘာသာကျွန်တော်ပတ်ပြရတော့ဘာသာဒီဘက်ဒီဘက်ကြပြပြီးတော့တာကီကရုပ်ပြလို့မရတာကီကဝက်ကန်ဖွင့်လို့မရသေးဝက်ကန် setting ချိန်ရအောင်ပါပဲအတန်သာအဲ့ဒါဒီပြောလို့အတန်ရအောင် join ပြီးတော့တက်လာလေတိုက်တယ်ဟာတိုက်ပါဦးလိုက်ပါမချင်မချင်မချင်မချင်မချင်မချင်မချင်နောက်ဆုံးတော့နော်ဒီလွမ်းနေပြီလို့လို့ထုံးလေးကြောင့်မနှက်ပြန်လာမယ် brother မနှက်ပြန်မနှက်ပြန်ပြန်ပြန်ဆွဲမယ်နော်နောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မတို့မကြည့်อืมအာ ပြီးမှကြောပြတစ်ခုရှိတယ်ဘာကြောပြလိုက်ရမလဲခဏခဏခဏခဏမမမကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့်မကြည့် okay ရှင်တော့အဲ့လားဆိုတော့ဘာလဲတော့ရှင်တော့ okay ပါအာတကယ်အာဘာကြောင့်ပြောနေလို့ဒီတော့လဲ okay ပါလို့ဘေး share ပေးထားတာမြင်လားတဲ့ဘယ်သူလဲဘေး share ဘေး share ထားလို့လားမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်မုံမုံမုံမုံမုံကိုမီယာကိုမီယာသူ share မြင်လားတဲ့အော် rồi dạ. dạ. dạ, bro không gì đủ đã bỏ này nice ra chơi chung nhau cho mà đấy thank you so much bà love rồi I à, love you Nia hai ba cái nè mày đấy, cũng hai ba một cái xin nó bao xin nó hai ba đó cái nó, chứ mà hai ba một cái nó nó. Nia là hai ba cái. <laughs> Nia là không hai ba cái nữa, cũng hai ba một cái nó cái này, cái lấy một cái nó. Là lấy cái này cái lấy một cái. Ờ, là lấy cái này là nó. <laughs> 哎，颜啥都干了。你家那边管的 OK 吧？那管你吧，你就 OK 吧？阿爸阿爸。哎，VT VT。哎，大路呀，大路呀，大路呀，大路呀。那么当然，我们当然够，那那别走，别走的，别走的，别走的。俺们一直在家里吧，比较 OK 吧？老不老吃嘞，不老吃嘞。哎呦，哇，爸爸不要么了吧？你没有哎。 马路在哪？哪个零在线？零在线，零在线，零在线。我我ကိုဒီပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်နောက်ဘက်ကြလို့ရှိရင်ဘေးပိုက်လိုက်မယ်လီယိုမပဲကင်တော့မှာလားအာလီယိုမပဲကင်တော့မှာလီယိုမပဲကင်တော့မယ်ရှိုးလာစကင်ကိုရှိုးစကင်ကိုရှိုးလိုက်စကင်ကိုရှိုးလိုက်တော့ဟိုကတိုင်းမခွလာထောင်နဲ့မလေးကမှကျွန်တော်တည်း surprise surprise ကိလာတာအဲဒီမပဲကင်တော့ဒီတတိတော့ဘရားမတော့တခြားကင်မရရင်ဒါပဲကင်အာကြောက်ပြီအဲ့ဒီကချန်တော့ ယူဆောင်ယူဆောင်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်မလဲခဏယူဆောင်သွားကန့်ပေးလိုက်မယ်အချိန်တန်ရင်ပြတ်မှာပဲတဲ့အိုးခေပါလို့သူတို့ဂျင်ဆဲနေတာကျွန်တော်အကြောက်စော်မရတာကွာငါတို့အောက်ကဘေးကကူတော့ဖိုင်တော့ဒါတော့လို့ပါလာတယ်ဟိုက်ပါဟိုက်ပါတေးဝိုက်ကိုတန်ဝိုက်ဆောင်းတန်ဝိုက်တဲ့ဟိုက်ပါတေးဝိုက်တွေ့လားအနမီဟိုက်ပါတေးဝိုက်တွေ့လားဆောင်းတန်ဝိုက်ကွာအဲ့ပြပြဟိုက်ပါကြီးနဲ့လဲလဲရတာဆိုတော့လေတက်တဲ့ပေါ်မှာနော်ဒီ level ဖိုးမရသေးဘူး level 4ရအောင်ပါ level 4ရအောင်ပါတဲကွက်နေလို့မတီးရအဝေးမယ်တာကီမင်းပြန်လွှဲမယ်နော်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ PC ဆက်ရုံမဲ့ဆင်ပြရဗျာပြန်7နှစ်ပိုင်းကင်မရာပိုင်းမချင်အောင်ဒီအဲ့ဒါ3တွေရောလက်တော့ပြန်လာမယ်နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲချစ်တယ်ဗာမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ပတ်ကြီးပြန်ဆော့ပါမယ်ဘေးဘေးလာလာကိုလာကိုလာဟောရပျော်ရှင်ပါစီဒီယနေ့တည့်ရအင်သားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငါငါပဲသွားကြတော့ဒီမှာရိုနေကြရဘရိုမရိုတေဦး ကိုဝင်ပေးမယ်နော်ဘေးအားကြောင့်ဒါရီရပြီရတယ်မြင်းမြင်းမလွဲစင်နဲ့မြင်းမလွဲစင်နဲ့မြင်းလွဲရတာစင်လေးမှာအဲရပြီနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါ night win win win win win win win win win nice အေးခါပြောင်းဝင်ပြောင်းဝင်ပြောင်းဝင်လို့ရပြောင်းဝင်ပြောင်းဝင်ပြောင်းဝင်မင်းကဘာလုပ်တော့ဟာဟာဟာဟာ nice အာအဲ့လိုအဲ့လိုတဲ့လားကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်တကောင်ရအောင် အတဲလေးကိုကိုတင်ပြီးတော့မင်းတို့ like ရင်းနေတယ်အဲ့တော့အပတ်စားနေမစမလင်းခဏသွားခံပြီးလာအောင်မယ်ကိုကိုလေးပြစ်ကုန်ပြီတဲ့ okay ပါလို့ကိုကာကိုလာလို့ပဲငါကြားလိုက်တယ်အာစားတော့မကိုကာကိုလာရကိုကာကိုလာစားတော့ကိုကာကိုလာဘယ်လိုလဲဒီလိုဟာဒီဘက်ဘာတော့ဒီဘက်ဟာ နောက်ပွဲတော့အန်ဂျလာမကင်တော့ပထမဆုံးပွဲမှာအန်ဂျလာလေးနဲ့ရိုကြည့်ရဘရိုကြည့်ရမရိုဘူးတော့ကွာသိတယ်မလားရိုကြည့်ရအေးဝင်ကိုဝင်လိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ညတော့ညတော့ဘယ်လိုလွတ်သွားကြည့်သွားလေဒီကိုကားလာတယ်ကားလာတယ်ကိုတာကာကြီး 那你是追你啊？高曼在讲的要读八道鬼吧？我高曼还大啦，身边没有，看他那有一包人呀，没一包的，我看哪里看哪里看哪里了，那主管哪有少了？记得好，记得好呢，记得好，记得好呢。ဘယ်လိုအိတ်တော့ပါဘယ်လိုအိတ်တော့ပါဟာဘယ်လားအေးရဦးလီဘယ်တော့ပါဒီမော်နေရေးရင်းနေပဲဒီကရဟာတာတာတာဘာပြကား ကိုဝင်လို့ရတယ်ဝင်လို့ရတယ်ရတယ်ဝင်မယ်ဝင်မယ်ဝင်မယ်သွားမယ်ဒီလေးမရှိသေးဘူးအော်သိချမ်းသာရဲ့လို့ကြည့်တာရောမြင်ရနေမလားကိုခုမှရခုမှရလာတယ်ပေါ်တော့မယ်အတိပိတ်မရှိတော့ဘူးသွားပြီပေါ့55စက္ကန့်စောင့်လိုက်တော့ဘိဘိနဲ့တော့မတီးရအကျင့်ပါနေပြီဒီကကိုကိုလုံးခေါ်ခေါ်ဘိဘိရအကျင့်ပါနေပြီအာမလို့ဆရာမကြီးပြောတာ啊，不要了。 မကြီးရောဟိုပြင်ပါမှာကြောင်းပြောထားတာအာအာတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်ကိုကြီးတိုက်မတိုက်မတိုက်မတိုက်အာဒီမေမရှိတော့ဘူးအာဒီမေမရှိတော့ဘူးဖရင်းဆော့ပြပေးတာလေနောက်လက်တကောင်တက်တက်ကောင်တက်ရိုက်ခွက်ရိုက်ခွက်ယူတော့ယူတော့အာဒီမေမရှိသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တက်လို့ရတယ်တက်လို့ရတယ်ဝင်မေးဝင်မေးလို့ရတယ်ညာတော့ဘူးကိုမြင်မရှိတော့ဘူး ပုံမြင်မရှိတော့မပိုင်နေပြီပိုင်နေအဲ့တော့ပိုင်ပိုင်ရမှာအာ 5C21 ဟိုဘက်စကင်းနဲ့ကြမ်းနေတာပေါ်ယူဆောင်သေးတော့မယ်ကားလာနေယူဆောင်အဲ့ကမတ်မကြည့်ဘူးပြန်ယူဆောင်စို့ဟိုမှာကား UB ဘေးထမင်းချက်လိုက်အောင်ပေါ့ Good, good morning, di itu ini. Kutu hijau, kutu hijau, baby. Ah, kutu hijau, kutu hijau, kutu hijau. Ah, yau lagi kutu hijau. Pernah, pernah yau lagi kutu hijau. Nam mui ni emi deh. Nam ni mui ni emi pernah yau lagi. Ini di ni yau deh, di ni yau deh kutu hijau. Sendu pernah kali le. Sendu sendu pernah kali ya. Hmm, nam ni mui ni emi yau deh. Emi tu bi, nam ni mui ni emi yau lah lah. Nam ni mui ni emi yau deh. Nah, mabu ni, lama di sini macam emi deh kutu hijau. Ay, pero que chavito. Pune, taki piba le, no saco en esto, taki me pune. ဟိုဘာအဲ့ဒါ is ပေါက်ကြီးလေဝင်ပါလားဝင်လိုက်တော့ဟိုတက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့တက်လိုက်တော့လို့ကိုသားကကြီးဟိုမကားလာနေကားလာနေပြီဩရတယ်ရှောင်းပါကောင်းရှောင်းနေလိုက်တေးပြီနော်အာတေးတေး စီကိုအဲ့လိုဝင်သွားရဲ့ဒီဘဲအော်တေးပြီတေးပြီတွေ့လားဆောင်းချင်းကနိဗ္ဗာန်ရင်လို့ခေါ်ရတကယ်နိဗ္ဗာန်ရင်စားတာဗောလေအဲ့ကောင် flicker ကြီးနဲ့ပြီးသွားကူကဘလူးလိုက်မှာပြအဲ့ဒါကိုပြအကိစ္စကိုရှင်းရတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါ ultimate ကြီးကို Xbox ကိုလည်းမသွားပေးလိုက်တာ Xbox ကတော်တော်အဲ့ဒီမှာရှိရှိနေတော်တော်တက်လို့မလွယ်ဘူးလေဘယ်တာဝါကြီးလက်ဒရိုင်းမှမရှိုးရှစ်မစ်ကအခုစီဒရိုင်းမှမရှိုးတယ် enemy ဘက်ကကျုံးနေပြီ hero ခေတ်အားမှကြည့်တာအောင် အာတာဝါဖို့တိကတာဝါပဲဒီတော့ဒီတော့တာတယ်လည်းပါတော့မယ်တတ်တိုက်ပြန်ပြီအာမုန်းလိုက်တာကွာတေးပြန်ပြီကြီးကြီးပဲကြီးကောင်ထောင်ကနာနာဆော့ပြီးတော့ဘာကကိုထိုးချမနေနဲ့哦 HP တွေကလည်းဖေးလိုက်တာလို့ရောက်ထိသွားတကန့်ပေးနေရဟောဘာမအိုးကိုလူတွေရေဒီဒီဘူးနဲ့ဒီဘူးပဲကိုဝင်ဝင်ဝင် နောက်က Xbox နောက်က Xbox ဟိုဖြစ်တယ်အဲဗဇာနာဗဇာနာကိုခေါ်ဗဇာနာကိုခေါ်လာလာလာတက်တက်တက်ဗဇာနာကိုအိမ်ရောင်းပြီဟာလေဘော့စကူကပြန်ရကိုဘက်ကဘယ်သူမှမလိုက်မလားရှိုးလာရောဟာ YouTube video ဆောင်းဖေးနေရကြည့်အောင်လို့ဟာတော့ဟာတော့တော့ဟာက Hello မတီးရ Hello မင်္ဂလာပါ စကားကဘယ်တော့မှမပြီးတော့ရလဲမသိဘူးရင်တော့ကပြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲရင်တော့ကဒီတိုင်းပဲပြောတာဘာကတော်တော့တကယ်တော်တော့တယ် okay ပါ hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ option စီတိုင်းမင်္ဂလာပါနော်ဒီ comment တွေကြော်ပါရင် sorry ပါလို့ခုတည်နေပြီပြပြနေခဏလေးစောင်းအဲ့ဒါတော့ live ပဲအေးအဲ့ဒါပြောတာ तू သူ့ပတ်သက်သူတေးတာမဟုတ် live ပွဲလေးပါ तू တင်ပြီးတော့ခေါ်ဝါအမတေးပြန်ပြီနောက်ထပ်တကောင်စိတ်စင်းရဲတယ်ဘိဝင်လာလားဝင်လာလားပြောဝင်ဝင် No, no, no, no, no, no, no, no, no, ve, te llama, te llama, tú lo cao, maigre, cao, maigre, cao, maigre. No, cao, cao, maigre, oye. Cao, maigre, no, cao, maigre. Pí lai do, pí lai do, pí lai do, pí lai do, pí lai do, pí lai do, con ta gai ye. Te ve con pí ni a lo chia. ပြန်တက်လို့ရတယ်ပြန်တက်လို့ရတယ်ဘယ်ဦးပြန်တက်လို့ရလဲဖိပြပြန်တက်လို့ရတယ်လို့သူကအဲ့ဒါမတီးဝိုင်းမြလာမှာအဲ့ကမစမတီးတယ်တန်တယ်ဖိစီးရဲ့ဘယ်မစမတီးတယ်တန်တယ်ချင်းဟိုင်ပါကြီးလေအော် ဟောကိုလေးဟောကိုလေးကဘာကြီးလုံးရောအော်အဲ့ဟိုကဘာလုံးနေရလဲချက်တော့အဲ့လက်စလီကဘာလုံးနေရလက်စလီကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးဟိုလက်စလီကိုမပြောနဲ့ဟိုစကားတော့သူ့ကိုလေအောက်လမ်းပါထဲမှာတော်ထုံနေဆိုတာဘရိုဆန်ဆန်ဘရိုတပ်ပေါ် Hunter Star ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် Thank you AP တယောက်ဂျင်းပြီတဲ့ Thank you so much ပါလို့ Hunter Star တဲ့ bro Love you မနာပါမလဲနန္ဒာဒီကမှာစိတ်ချင်းရဲကိုတော်ကာကြီးရှုံးမြန်ပြီတင်တယ် လူကူတာကာကြီးကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လက်စနဲ့ကိုရှိုးလိုက်အောင်ဘလောက်လဲလို့ Z3 တဲ့ရှိုးလိုက်အောင်မှာဟို Z4 အောက်လမ်းမှာကွာကိုချုံမထဲမှာစောင့်နေတာတိတိနေကိုဝေတော့ဝေမလို့ဘူးကိုမေဘော့စကပြေးသွားတယ်ဟောဘယ်ကမှမသိဘာမှမသိဘူးရှိုးလာလက်စနဲ့ရှိုးလာအောင် Z4 တဲ့တနာရှိဖြစ်ပြီတခုတဲ့မကြည့်တဖန်တဲ့တနာရှိထည့်ပြီဟုတ်တယ်ပြီအဲ့လက်စနဲ့စကားထည့်ပြောနေတယ်လို့တရားဒီဘက်ကမထည့်သေးနဲ့နော် 妈刚别歪，那明明是没，刚忙歪，原来的。嗯。现在你太没神经。啊！回要一技能。哎，先滚，进你的一技能。我来倒，我来倒，猪猪啊，你没好歹，我祈祷。我来倒，我来倒，我来倒，陪我来倒。哎，你没我来倒。哎，喂喂喂！ အာအတနာရှိပြီးသွားလို့ခံစားမဟုတ်ခံစားမဟုတ်ဘယ်ငိုနောက်ကနေပြီးတော့မော့စကိုတိုင်းပြနေပြီတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ကိုဟိုမြင်မရှိတော့ဘူးလေယူမကြီးမော့စကိုမော့စကိုဟိုပြန်ဝင်အင်းလို့ရတယ်အော်နိုင်ကာကာကာကာကာဘေးဘေးနောက်ကိုဒီနောက်ကိုဒီနောက်ကိုပြန်ဒီကားလေတွားနေပြီစိတ်စပောက်ကိုတက်ပြီးပြီမင်းကကာတက်နော်အေးဟဲ့လားလာလာလာလာကိုလာကိုလာအင်း ကိုသိပါတယ်ပြအဲ့ဒါတွေပြောတာနော်哦，哦，哎呀，我们那个，我们东个玩的都对我们这嘛个，要来么子呢？这嘛个。我我没，来么子啊？我们 Xbox 不带来的对啦。哦。呀，明大大。哦。大概呀，大概呀，你是用的么糊咯？ အတော်ဒီမှာပါတယ်သူ့ပေါ်မှာတို့တို့အောင်ပြီးဒီအော်နေကြပါလားဟာတကယ်တကီးပြပါလားမပြတော့ဘူးတကီးပြလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ stream လေးကိုအသေးလေးမနှိရသေးတယ်ပြည်ရှင်အသေးလေးနှိပ်ပြီးတော့ share မလေးနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါအောင်နော်တယ်ပြီး page ကို rapper လာယူရတယ် page ကို follow မလုပ်ရသေးဘူး follow နှိပ်ပေးကြပါအောင်လို့ကိုရေဟာအားရှုပ် နေချစ်သွားလိုက်တာဟာဒီက run အဓိကဘယ်ရှစ်တာလေးမရှစ်တာလေးနောက်တာအဓိကနိုင်ဖို့ပဲကွာတော့ဆုံးမတင်ဆုံးမမတူတင်တင်တုံတင်ရမယ်ကွာသိရမလားမတလီတိုက်ခံရပြီသွားပြီအဲကိုကြီးဒီမှာဒီမှာတေးတေးတေးဒါပြီဝင်ပြီအေးရောက်ကုန်တာလေခုနကဒီမှာတွေ့လိုက်ပါတယ် ကောက်ကောက်ကောက်အိုးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြေဘူးလောင်သွားအတိမိတ်ပြန်ရတော့မယ်ကိုဝင်ပါလားရရပြန်ကိုဝင်လို့ရကိုဝင်လို့ရဝင်ဝင်ဝင်ဝင်ဝင်ဝင်ဟိုမှာတော့သူစကေတူမရှိသေးဘူးလို့ဒီမှာရေဘလို့ဝင်တိုင်းနေရတော့စကေတူမရှိပါဘူးဒီမှာနိုင်ဆိုင်ရအနေကိုရရမယ်ဂျိုဆက်စပေးနဲ့ ပွဲပြီးရင်စကားများတော့မမြင်အောင်နဲ့ရိုတာပေါ်50 star ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you so much ပါလို့ဒါမမြောက်မမြောက်မခေါ်ကီးဘုတ်ပဲပြောင်းပါဒီပဲအာကမျိုးဘာလို့အမျိုးကြီးစီးလိုက်တာတော့အေးကျမမတောင်းတဲ့နဲ့ကျမမတောင်းတဲ့နဲ့ဒါကဘူးတင်ရမယ်မလားအားရှိပါခဲ့အောင်တေပေါ့တယ်နော်လက်စလီရန်ဆူတယ်လက်စလီရ ဂျင်းနဲ့အဲ့လိုပဲဂျင်းနဲ့လက်စလေးဒုံသိမ့်မိုင်ပါ bro အေးဂျန်ဘတ်ယူပြီးတော့ဘာမှလည်းဟိုမလုံနေဘူးအတီးကောင်ပြတေးရအောင်အတူတူပဲမသေးချင်အတူတူမသေးချင်ဘူး bro ခွဲတေးမှာလူသေးလို့ဘာမှကြိုးမချူတီးကဇီလိုဖိုင်ဟိုဘက်ပြောနေဟိုဘက်ပြောနေဟိုဘက်ပြောနေဇီလိုဖိုင်ဇီဖိုင်ဟိုဇီဖိုင်ကိုဟိုဇီဖိုင်ကိုမပြောဘူးဗျာကျွန်တော် carry မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘတ်ကိုမယူနဲ့ တော့ဘာကိုယူပြီးအဲ့လိုကြီးသွားတည်တယ်ကွာ तू ကတင်လာကျွန်တော်ပြောတာဒီကကိုကိုရီတဲ့ကိုကိုရီလို့ရကိုရင်ဟောကိုကိုရီတဲ့ဟိုကဝေးတယ်ဟုတ်လားဝေးလို့ထူလာလားဒီပဲထူလာလားရှင်ကျောင်းကဝေးလို့ထူလိုက်တယ်ထူလိုက်တယ်ထူလိုက်တယ်ဝေးလို့ထူလိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဝေးလို့ထူတာလေဘာလို့ဘလို့ဝေးအာဝေးလို့ထူတာလေအာတော့ချစ်ဖို့ကောင်းလား Oh my god ကြောက် Sorry နောက်မော်စကိုတော့နော်ကိုမော်စကိုတော့မော်စကိုတော့နော် こマスコールなんかバシャナのマスコールをラオココヤなんかダミーでいかにピーで顔においやဘူးအဲ့တော့ဝင်လို့မရဘူးဒီကိုတယောက်နဲ့တိုင်လို့ဝင်ရတာဘူးမီဘလို့ဝင်လို့ရမှာဆွမ်းသားတော့မလားဆွမ်းသားတော့မလားဖန်ခဲ့ကလည်းနာချင်းဖန်ခဲ့ဖန်ခဲ့နိုင်ဖန်ခဲ့အဲ့စင်ရဲ့တကယ်ဆိုရင်တကယ်ကြုံမကောင်းကြအောင်